18-аас оноо номоо зоригтоотрын алтан цэцэг гэдэг би энэ төрийн болохгүй бүтгүй энэ нийгэм болохгүй бүтгүй байгаа бүхний төлөө 3 жил тэмцэж байна. Би ямар нэгэн ном бус Үнэхээр эдрээс зэрэг би хангалттай дуу болон өргөж очсон миний дуу болон хүрхгүй байна. Өнөөдөр талбай дүүргэж байгаа та нартай баярлаа. Бид нар 5 өдөр 7 өдөр завсаад энэ засгийн газар ажиллаа хийх байгаа гэж найдаж байна. орчуудаа яг одоо тооцоо хийгээд хуулийн дагуу арга хэмжээ аваад энэ хөөгөлдсөн хугацаа гэдэг юм болооч Монголын ард түмэн 2023 онд энэ үрийг төлж чадахгүй. Хэрвээ таны хүч мөхсдөд бол ард түмнээсээ тусламж ав. Энэ угаасаа 30 жилийн ялцал гэдгийг бид нар ойлгож байгаа. Залуучууд ухаантай болсон. Үнэхээр бүх эрх мэдэл гарчин байна. Монгол ардын намын дарга ерөнхий сайд та энийг хийж чадахгүй бол үнэхээр болгож хэлмээр байна. Энийг хийхийг үнэхээр шаардж байна. Энэ залуучуудын тавьж байгаа долоо шаардлага шаардж байна. Монголчууд үдгээр амьдрахад хөл хэцүү байна. Монголоо сайхан амьдрмаар байна гэдгийг залуучууд хэлж байна. Залуучуудаа Монголоос явуулмааргүй байна. Их орондоо авч үлдмээр байна. Хангалттай цалин хөлсийг үнэлж өгмөр байна. Залуучуудын нурууг авч байна. Энийг болооч. Цалин хөлсийг нэмээч. Сургалтын төлбөрийг хөглөө эзэд байж бид нар өнөөдөр ингэж амьдарч болохгүй. 200 хүрэхгүй хулгайч төөрчтэй тэмцэж чадахгүй бол хохид гэж хэлий. Үнэхээр Монголын төр засаг